本日はお集まりくださいまして誠にありがとうございます新日本プロレスの、えー、今回ザ・ニュービギニング・イン大阪で行われますタイトルマッチの調印式を始めさせていただきます、えー、例年あの本当に、えー、好評いただいておりますこの大阪大会でございますが非常に、え今回も評判が良くて、えチケットはもう完売しております当日券の販売の予定もございません えー、ということで本当にあのご購入、えー、くださった方本当にありがとうございますもうチケットも売れましてあとは試合がいかに盛り上がるかというところにかかっておりますあの会場にお越しになれないという方はぜひ、えご覧の新日本プロレスワールドの方でお楽しみいただきたいと思いますさてそれでは3つのタイトルマッチの調印式を順番に執り行いますまずは IWGP ジュニアヘビー級選手権試合の調印式から行います えー、では選手の登場となります。失礼しますどこですか僕ははい Thank you. No, thank you. Oh, I mean, I prefer grilled, but. Sorry, fried chicken. Yeah, it's okay. Okay. Oh, no, yeah. oh thank, you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, mate. Thank you. Is it good? Oh, it's really good. Thank you. Oh, thank you. No, thank you. Oh, it's real good. Good. Where'd you get it? Oh, yeah, oh, good. No, thank you. Oh, appreciate it, mate. Appreciate it. Yeah. I like the jacket. I like the jacket. Jacket. Yeah, thank you. Yeah, cool. Thank you. えー、それではちょっと予想外の展開からスタートいたしましたが、えー、まずいつもの会見の通りコメントからいただきたいと思います、えー、今回チキンを持ち込んだ意図も含めて挑戦者の高橋宏選手からお願いいたしますコメントについてはいかがでしょうかえコメントですねタイトル挑戦が決まったあ、えー、あびっくりした何何を何言うのかと思ったんですよ今焦っちゃいました今もうあのでも何度かやってますよねええや あんまり経験ないですあー焦ったえ何何言えばいいですかあのチキンを持ち込んだ意図も含めて今回挑戦が決まったことに関していかがでしょうか大阪は絶対勝ちますよし決まったしゅ決まった以上でよろしいですか r i g h t I'm definitely gonna win in Osaka. a w Oh, is that it? Oh. <laughs> じゃあ続いてチャンピオンのウィル・オスプレイ選手コメントをお願いいたします。Right, well, it's actually very nice to finally understand. Like, this is the first time I think someone's ever translated uh, <laughs> Japanese to English for me. So thank you very much for doing mm. that. Yeah, thank you, and mm. thank you very much for the mm, chicken. You're welcome. Ah, you're, the man, welcome. You're the man for doing that. You're welcome. I mean, I actually quite like you, Romy. I, I don't know why we've actually got this problem. I think you know we got we're good friends. I think I think we are very very good friends. We talk to each other on Twitter all the time, but it does come down to uh, you gotta eat your chicken. It does come down to uh, who wants to be the best junior heavyweight in New Japan Pro Wrestling, and uh, out of Osaka, that is what we plan on doing, and I, I feel like, I feel like I know what's going to happen already. Oh. Like oh. the moment the bell rings, hero oh. move, oh, yeah. hero move, because you're a popular guy. I mean, uh, you yeah, came yeah, from the you came from the dojo as a young you. lion. You got uh, sent over to Mexico do your excursion. By the way, we need to stop sending guys to Mexico. We send them to England. And we'll go mm. Nando's, mm. get some mm. real chicken. Yeah, Nando's. Yeah, Nando's. Yeah, yeah, yeah, right? yeah. Tell me about it. Yeah, yeah, yeah. Come, come, send them to England from now on. But out of soccer, it's not going to be a popularity contest, Romu. It's just going to be me and you, and it's going to oh. see who the best fighter is. And uh, oh. uh, I wish I wish you all the best of luck. But oh. I carry this junior heavyweight division on my shoulders right now. Oh, lovely. I refuse. Uh, lovely. English. Oh, lovely. He's learning good English. He's lovely. real good. Oh, lovely. But I'm, I'm, I'm sorry to say this, Romu, but you will not be taking the IWGP Junior Heavyweight Championship from me. Why? Because you're just not ready. Oh my god. I mean, would you like a cuddle? Would you like a hug? I'll give you a hug, man. I'm sorry. Oh my god. Please don't cry. Oh. Oh my. では一旦 god. do not cry. まずはじめに、えー、日本語のコメントを英語にするのは今回初めてじゃないかなということとイクラム選手にこの持ってきていただいたチキンごちそうさまでしたということをさせていいたいと思いますヒロム選手のことは大好きだしツイッターでもよく喋っているし実際自分たちは友達と呼んでもいいんじゃないかと言われたこたとも、しかしこれから大阪ではどちらが強いかということが決まるだろう ただ試合展開は予想がつくリングの上でゴングが鳴った瞬間に地元のファンからヒロムコールが起こるんだろうあなたはヤングライオンで若手からずっとここで頑張ってきてメキシコにも武者修行に行ったところで武者修行はもうメキシコに若手を組んでやめた方がいいイギリスに送ってくれそしてそこで本物のチキンを食べさせてあげたいなと思うただ大阪は人気コンテストじゃないから幸運は祈るけれどもまだ力の足りないヒロム選手は自分からベルトを取ることはできないだろう 泣かないです。以上でよろしいですか。はい、Thank you. Please more stand standing ovation. もっとスタンディングオベーションしてください。Please. オスプレイ選手は以上でよろしいでしょうか。Thank you. Nice. This guy. Thank you. Any more from you? No, this is. I've got nothing to say, but I just, I, uh, I can't wait to get in a ring with my best friend Hiromu. My best friend Hiromu and put on an instant classic. Anyone who brings me chicken, my best friend. Thank you, mate. もう試合が待ちきれない気持ちでいっぱいだと。そして自分たちは親友同士。この親友、ヒロム選手とリングで交わるのが楽しみ。チキンをくれる人なんて親友以外の何者でもないよね。はい、ありがとうございます。 えそれでは記者の皆様から質疑応答を受け付けたいと思います、え高橋宏夢選手それからウィル・オスプレイ選手にご質問のある方挙手をお願いいたしますあ高橋宏夢選手からご質問ですかいやないですか Oh. Okay. じゃあご質問の方どうぞ。はい、えっとまあ ちょっと試合の前にやっぱりこのチキンが皆さん気になってると思うんですけど、これやっぱ岩手大会で、えー、オスプレイ選手が、まあ、ベルトがそんな欲しいんだったら、まあ、チキンでもご馳走してくるみたいなところから来てる、そしてだから持ってきた。ということでよろしいいやそうですよ彼はチキンが好きっていうのを知ってましたしツイッターでもやり取りをしたんでね まあ、それはやっぱり礼儀を持ってチキンは持ってくるべきなんじゃないかなと思って今日持ってきましたなんこうチキンという言葉にダブルミーニングがあったりとかそういうことではないとダブルミーニング What? <laughs> ダブルミーニングああ、no, no, no, no, no. もうそういうことはないですね。ダブルミーニングそれはないですね。うん、no double meaning. <laughs> ワンミーニング。 えっとまあ、改めてそのヒロム選手に、まあ、東京ドームではああいう形で敗れてしまって今回は泣きの <laughs> 泣きの一戦というかリマッチという感じになってますけども、まあ、ここまで前哨戦ずっとやってきて今逮捕するどんな思いだったいや俺は本当に彼には感謝してるんですよ1月4日で負けたら俺はリマッチをしないこれはそういうふうに言いましたでも彼は快く 受けてくれましたよ俺は彼とシングルマッチをやるのに8ヶ月も待ったんです俺は今幸せですよ彼と試合ができるそれはすごい幸せなことです楽しみですよあとはリング上で見せるだけだと思ってます Gave it to me. Okay, okay, okay. えー、では他にご質問のある方チキンはその近くのセブンイレブンから違います自分で作ったんですあご自身当たり前じゃないですかなんてひどいこと言うんですか俺が作ったんですよ今日朝起きてチキン買ってあげたんすよわかんねえかなおい 俺はすごいショックですよ今の質問考えられない俺は朝起きてチキンをあげたでも思い出したオスプレイはフライドチキンじゃなくてグリルチキンが食べたかった申し訳ない Thank you, my friend. No, it's okay, buddy. l o えー、他にご質問のある方、はいどうぞ。えっと、ヒロム選手とのシングルはおそらく8か月ぶりに、えーまあ、まあ、ファンもやっぱりそのこの2人のシングルが見たいっていう気持ちあったと思うんですけど、オスプレイ選手、今この改めて久々にシングルでやるヒロム選手、どういう思いですか I think a lot of fans were expecting to see your fight against Hiromu once again for this past eight months. Oh, yeah. And, uh, what, what are your thoughts on this? Oh, I think it's uh, I think it's uh, been a long time coming. Uh, we had a match at the Best of Super Juniors, and I think uh, there was a lot more to go from there. I feel like it was just the start of a, a beautiful a beautiful uh, feud, if we're going to call it a beautiful rivalry, if you will. But we all know it's it's always going to happen when the IWGP Junior Heavyweight Championship is in question. there's going to be times when we cross over, and I'm very excited for Osaka, and I'm very excited uh, for the fans to get to witness uh, Hiromu versus Osprey one more time. 8ヶ月というのは大変長い期間だったと思いますえベスト・オブ・スーパージュニアでも、えー、素晴らしい対戦を繰り広げれたこの2人だったと思うのでここで言うならば、まあ、美しいライバル関係というの呼び方をするのが一番妥当かなと思います。 であのやはりこの IWGP のジュニアヘビーというベルトがかかればこの2人がどこかでまた関わるということは必然だったと思うのでこれは大阪のファンにとっても自分たちにとってもすごくエサイティング楽しみな試合ですはい他にご質問ある方はいはいどうぞあのそのチキンヒロ選手が作ったチキンのお味はあのイギリスのものと比べてどうでしたか was uh, chicken that Hiramu cooked for you. Ah, very good actually. I can't wait. I'm going to go give some to Okada later. It's going to be real nice. あのすごく美味しいです。なのであの記者会見終わったらあの奥に戻って全部食べたいと思います。他にご質問ある方いかがでしょうか。よろしいですか。はい、それでは調印書にサインをしていただきます。まずは挑戦者の高橋宏選手からお願いします。 続いてチャンピオンのウィル・オスプレイ選手お願いいたします。Mate, sorry, taking up photos, that's spelled made wrong. yeah, I put mad instead of made, my bad. Look, story, look. Stories にあげました。Oh, thank you. Uh, oh, cute. Yeah. Oh, nice, cute. Yeah, you are cute, man. Oh, yeah. You're a cute guy. Thank you. Sign here. Lovely. では最後に立会人の菅林会長お願いします。Thank you very much. はい、それでは、えー、サインが入りました。では写真撮影を行いたいと思います。チャンピオンとチャレンジャーのツーショットという形になります。I would like to hold the belt. There we go. Look, this is the closest you will get to it, yeah. okay? Yeah, sexy. It's very oh, sexy, oh, yeah, right? Very sexy. Yeah, thank you. Oh. Hey, hey, not, no. Oh, ah, sorry, sorry, sorry. Yeah, sorry. Yeah, very sexy. Yes, I am. Oh. Ah. Oh. Hey, oh my god. Hey, put your fucking boner away, man. Oh my god. Come on, man. Fucking not <sighs> unnecessary. I won't. Yes? I won't. But you can't have. Yeah. No. You cannot have. Okay, okay, okay. Okay? Okay. Okay. No touch. Okay. Would you like Okay. okay. There we man. okay. Please don't cry at soccer when I beat you. Yeah, picture. Okay, picture. picture. Okay. Please. Center. Center. Over. Over. Sorry, sorry. No, it's okay. No, sorry. Uh, right. Yeah. yeah. Okay. Okay, okay. Okay, thank you. Ah, uh, no. no. Uh, yeah. All right. Uh-huh. Okay, yes. Okay, here? Yeah. yeah, right, sweet. そのさチキン持ってもらっても Oh, can I get Oh, a yeah, chicken? chicken, yeah. Is it right? We need to do like a cool chicken pose.今日さオスオスペさんに食べさせてあげたらどうですか Oh, feed me. Okay, yeah. Okay. I'll do my hand. <gasps> Touch, Yeah, okay? yeah, yeah, it's okay. No problem. No, no problem. What have you done with your hands recently? Okay. Okay. Ah, very good. Okay. It was very, very good. Thank you very, very much. はい、それでは写真撮影は以上となります。両選手には退場いただきます。どうもありがとうございました。Can't wait to beat you up. <laughs> 記者会見ってよなんだ調理式ってなんだ <laughs> こんなもののために俺を呼ぶなよなあ記者会見だとなんだ調印式だなんだなんだなんだお母さんお母さんお母さんどうしたらいい俺はどうしたらいい 俺はどうしたらいいんだなあなあどれだカメラどれだメインのカメラメインのカメラこれかおいおい放送事故にしてやろうカッパーそれでは続きましてネバー無差別級選手権時代の調印式を取り行いたいと思います両選手の登場です はネバー無差別級選手権試合の調印式をこれより行います、えー、まずは決戦を前にしまして <laughs> 両選手のコメントをいただきます両選手のイービル選手からお願いいたします昨日宣言通り岡田後藤を倒しこの IWGP タッグのベルトを防衛した今日はネバーの調印式 と同時にこれの一夜明け会見だと思っているそそして次は大阪で再び後藤弘樹をダークネスの世界に飲み込んでやるこんなに後藤弘樹は俺に負けているんだから何か変えてきた方がいいんじゃねえのか 楽しみにしてるよ以上だありがとうございますでは続いてチャンピオンの後藤選手お願いします、えー、昨夜ダークネスワールド見せてもらいました <coughs> 真っ暗で決していい光景ではありませんでしたがその光景を見せてくれたのはやっぱりこのベルトだと思って そしてこれから先もこのベルトとともにいろんな光景を見たいと思ってます昨日の結果を引きずらず必ず防衛したいと思います以上ですありがとうございますそれでは質疑応答を受け付けたいと思います両選手にご質問のある方お願いいたしますはいどうぞ まあ、前哨戦でお二人ともいろんなこうキーワードだったり、あのまあ、挑発だったりをしていらっしゃいますけど、えっと、井ビ選手に、まあ、今何か変えてきた方がいいんじゃないかという発言もありましたまあ、これは、えー、シリーズ中にもおっしゃってた、まあ、2016年2月の大阪で、えーまあ、滝行の後に現れた選手のことを指しているということでよろしいでしょうか。それは後藤に聞けよ。 ま選手も、まあ、この件に関しては、えー、発言されてましたけど、はい、もしこのこと滝行の前です。滝行の前ですね。はいはい。えー、まあ岡田戦で現れた、うん、あの社協のスタイルということを指してると思うんですけど、まあそれを指してるとしたらということでコメントいただきます。まあコメントでも言いましたけど、彼を呼ぶ必要はないですね。は <laughs> い イル選手は何か変えてこないとダメだという話もされてましたけども、そつもりはもちろん、まあ、昨日の結果踏まえてね、やっぱ彼の揚力っていうか、自分の法力を上回るものを感じました。それに対しての対策は必要かもしれないですね。それはまあまだ時間ありますんで、これから考えます。 何かしらこうダークネスワールドにこう対抗するもの、うん、あとはまあえー、これも後藤選手のコメントの中で、まあ、今回いい除霊マッチだと、そして、まあ、あまあプレミアムな男という発言もこれに関してはそうですね、まああのまあ、リング上で見るからに少なくともね4体ぐらいのね 霊魂が見えるんですよね、うん、何でしたっけ質問まあその除霊をしてということでそうですねまずそれを除霊して、はいうん、後藤さんよく知ってる選手プレミアムのね男を目指してた 俺はあいつの方が好きなんで、はい、井上選手今の発言を聞いて何かノーコメント。はい。はい、えっとまあかつてイービル選手はまあ、えー、 凱旋の初試合が、まあ、大阪の高等戦ということもありましたし、まあ、ネバー王座かつて、えー、ちょっと短期間でしたけども巻いた思います今回はその対後藤という部分なのかあネバー王座どちらがこう今ご自身の中で大きな ネバを取ってから海外でなくしたあのネバのベルト今回はそれを返してもらう後藤に関してはワールドタッグリーグ広島で1回1月5日の後楽園で2回そしておととい昨日と葬り去ってんだよ そこら辺はもう俺は余裕だぜほかにご質問ある方いらっしゃいますかよろしいですかはい、それではなければ質疑応答は異上とさせていただきます。では、調印書にサインをしていただきます。まずは挑戦者のイーグルさんからお願いします。 ましたでは続いてチャンピオンの後藤選手サインお願いしますはい最後は立ち会人の塚林会長お願いします した、えー、では写真撮影と移らせていただきますチャンピオンチャレンジャー並んでのツーショットとなりますじゃあこちらお願いします以上ではー無差別級選手権試合の投入でございました続いては IWGP ヘビー級選手権試合の調印式を執り行いたいと思います。 では両選手の登場です では両選手揃いましたので IWGP ヘビー級選手権試合の調印式を行いますえでは決戦を前にしましてコメントを一言ずついただきますまずは挑戦者の真田選手からお願いいたします俺がなぜ新日本プロレスに来てなぜその IWGP のベルトに挑戦するのか俺は日本国内そして世界いろんな団体出てきた中で そのベルトが一番輝いて見えましたそして今新日本プロレスいや日本のプロレス界でナンバーワンユニットにいる中でロスインコ人気とその IWGP のベルトが加われば世界ナンバーワンユニットになると思っておりますそして 対戦相手岡田和親に関してはイービルそして内藤哲也を倒した男これは倒しがいあるでしょう以上ですありがとうございますでは開始からではチャンピオンの岡田和親選手お願いしますはいまああの昨日のタッグの選手権負けてとても悔しいです 本当にイービル真田組というタッグチームの強さというのはすごい感じました、まあ、でもしっかり切り替えて次はこのシングルの IWGP ヘビーのタイトルマッチなので、まあのイービル内藤その2人ができなかったことを、まあ、真田さんができるんであればぜひ 大阪の日本の世界の皆さんに見せてくれればいいんじゃないかなと思いますけども、まあ、誰もそれはできないと思いますはいありがとうございましたそれでは質疑応答へと参りましょうご質問のある方は挙手お願いいたしますはいどうぞえっと岡田選手に聞きたいんですけども、まあ、札幌の、まあえー、開幕戦で、まあ、相手のイクアピールがあって えーまあ、言葉を発さない真田選手がここまであの言葉を発するようになってきましたけども、はい、まあ、その後、まあそれも踏まえてですね、まあ、ずっと前哨戦やってきましたけども今の手応えだったりとか当選者としてのまあ手応えはどう感じられてるでしょうかそうですねまあ話さないなら話さないで別に僕は良かったんですけども、まあそそれまあ、話せって言った意味は話せ、まあ、その 何も感じられなかったですベルトに対して絶対勝ってやるぞっていう、まあ、話さない話さなくても行動で示すこともできると思いますし、まあ、それもなく、まあ、なんかスイッチ入れさせないとダメなのかなと思って話せと、まあ、本当のことを言ってくれよと言ったら、まあ話すようになって勢いもついてきたと思いますし、まあ、今日も 真田さんこんだけ喋るんだとちょっとびっくりしました。えー、選手、えっとまあ、ここまで、えーまあ、シリーズのお、まあ、毎回ほぼメインイベントで、まあ、岡田選手の前哨戦をやってきて、まあ、大会を締めることもありましたけど、まあ、ここまここまでの手応えだったりとか、えーまあ、大阪へ向けてという部分はいかがでしょうか手応えはありますよ、うん 大阪までも前哨戦と以上のことが出ると思います。他にご質問ある方、はいどうぞ。えっと昨日の卓選手権なんですけれども、岡田選手にお伺いしたいんですけど、はい、田選手が、えー、レインメーカーを使っ ことに関して、また改めてちょっと伺いたいんですけれども、ああいう形で大阪に向けたアピールにもなったと思うんですけど、チャンピオンはあの攻撃を食らって、改めていかがですかそうですね、いや、いい技だなと思いました、はい、さすが俺の技っていう、まあ、でもやっぱり一番の使い手は僕だと思いますし、まあ、それを大阪で佐田さんに食らってもらうことになります。まあ、でもいい挑発してもらったなと思ってます。 田選手は改めて、えー、あの技を1選手権で使った、もし意図などがありましたら、お伺いしたいんですけど。いやもう感覚で勝手に出ただけですね。他にご質問のある方。岡田選手、昨日後楽園で三段大コールを受ましたけど、はい、挑戦者に対する期待、ファンの期待、プラスそういう追い風みたいな感じました、挑戦者側で。 まあそれも毎回感じてることなので逆にあんだけの線が起きてなかったらおかしいと思いますしまあそんだけまああんだけの大歓声を起こした上でそのお客さんも認めさせるのがチャンピオンだと思うのでしっかりやっぱお田強いなっていうようなぐらいまで大阪激しい試合をして勝ちたいと思ってます。 他にご質問いかがですかはいどうぞえーと、岡田選手に伺いたいんですけど、まあ、大阪は、えーまあ、5対5という、まあえー、ご自身のタイトルマッチもあるんですけど同時に、まあ、対抗戦的な意味合いもありますけれども、はい、まあ、その部分も意識されている部分、まあ、リーダーとしてあるのかどうか、まあ、僕は問題ないなと、ね、まさかあの外道さんが武士さんのマスクを 取るとも思ってなかったですし、そんだけケイオスもその対ロスイングに関してはみんな気合入ってますんで、何も問題ないと思ってますね。じゃまあ、同じ質問なんですけど、まあ、真田選手も先ほど、まあ、世界ナンバーワンのユニットにしなければいけないということで、まあ、今回はその自分の試合を含めその対抗戦という意識は結構ありますかうんまあ、ロスイング内にも新日本プロレスにも自分が勝って 刺激を与えたいなとは思っております他にご質問いかがですかよろしいですかはいそれでは質疑応答以上となりますでは調印書にサインを入れていただきましょうまずは挑戦者の真田選手からお願いします 田選手のサインが入りましたでは続いてチャンピオンの岡田選手お願いしますでは最後に立会人の菅林会長お願いします サインが入りました写真撮影と移ります今回は立ち会い人を含めてのスリーショットからいただきますじゃあこちらお願いします はいそれでは続いてツーショットに参りましょう以上をもちまして IWGP ヘビー級選手権試合の総員式終了となります報道陣の皆様本日の内容につきまして取り扱いほど誠に ます、えー、冒頭でもご紹介しましたが今回のニュービギニング in 大阪はチケットすべてソーをアウトしておりますぜひ大会の内容につきましては日本ホームページまでお楽しみください